Johanne og Andrea nede på jorden. Felipe er oppe. Nu kommer Andrea og tager Felipe på foden. Felipe er taget. Felipe er nede på den mellemste platform. Felipe rækker ud efter Johanne, som er på vej op til den øverste platform. Felipe læner sig ud over rækværket og tager Johanne. Johanne kravler om på ydersiden af de tre platforme, hopper ned på jorden, hen og tager Andrea som gør timeout tegn. De to krammer hinanden. De tager det. Andrea tager Johan om livet. Nu er Felipe omme på bagsiden af det højeste tårn. De to kommer rundt, og Felipe laver timeout-tegn. Står med sin hætte igen. De begge to altså ser taget til hende. Nu løber Felipe efter dem. De begge to ude foran et. Andrea hopper op, betonklodsen og laver timeout-tegn. Philip er på vej tilbage til lejestativet. Johanne gemmer sig i brønden. Gemmer sig i brønden. Kigger mod Andrea. Fræk grin. Andrea laver timeout-tegn. Hopper ned over til Johanne. De tager hinanden i hænderne. Begge sidder over skrevs på brønden. Johanne tager Andrea på huen. De holder hinanden i hænderne. Andrea tager fast på Johannes venstre arm. Nu giver hun hende et kram. De danser lidt rundt. Danser lidt rundt. Og så løber de ind på legepladsen igen. Imens Andrea hopper over betonklodsen, er hun lige nået at blive taget, og så går hun hen til Filippa og tager hende på foden. Filippa, som er på vej op på den øverste platform. Filippa er oppe i tårnet. Johanne vinker til hende på vej op. Andrea er på vej på den anden side. Andrea kravler ind på bilsædet. Johanna prøver at undslippe, imens Andrea trækker i Felipas snørbånd, som nukkede op igen. Andrea og Johanne er under den øverste platform, hvor Felipa sidder med sit snørbånd. Andrea kravlede ud på ydersiden af rutsjebanen. Filippa viser Johanne mit snørbånd. Johanne op og hjælper med at binde snørbånd. Andrea er nu på vej over rutsjebanen og om på den anden side. Felipe står med numsen op ad gelænderet på den øverste platform, imens Johanne sidder på den mellemste platform og binder hendes snørbånd. Rækker hænderne op og siger, tæl til 10, Filippa med lukkede øjne tæller, imens hun stamper med venstre fod. Vender sig rundt, kravler ned ud på ydersiden en bilsæde og rækker hånden op og tager fat om rutsjebanen. Imens er Johanne på vej op. Nu når Filippa lige at ramme hende og pege. Har taget dig! Andrea om på den anden side. Filippa siger til Andrea, det er ikke mig, der er. Det er Johanne.